दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं H C L C Darbhanga channel जैसा कि आप ऊपर में ही देखे होंगे कि किसी भी डेटा को आप कैपिटल स्मॉल और टाइटल केस में बदल सकते हैं यानी कि जब आप एक्सेल में काम करते रहते हैं और आपने डेटा तैयार कर लिया है आपको याद ही नहीं रहा कि आपको कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है या टाइटल केस में लिखना है तो उस परिस्थिति में कोई कमांड नहीं है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड है चेंज केस का इसमें कोई कमांड नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे फार्मूला से कन्वर्ट किया जाता है तो जिनको फार्मूला नहीं पता है जिन दोस्तों को उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है देखिए दोस्तों जब आप डेटा तैयार कर लेते हैं उनको बाद में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बहुत ही ईजी है लेकिन नहीं पता है तो बहुत ही टफ हो जाता है आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं सीट वन में पहले से मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है जो कि स्मॉल लेटर का है लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में मान लीजिए इसी को कि आपने पहले से डेटा तैयार किया या कहीं से भी डेटा आपके पास आया वो स्मॉल लेटर में आया अब आपको चाहिए कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में कैसे करेंगे दोस्तों बहुत आसान है जहाँ चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए और एक फार्मूला आता है कैपिटल में करने के लिए सबसे पहले किसी फार्मूला या फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें इक्वल का साइन देना होता है टाइप करेंगे इक्वल और लिखेंगे U P P E R यानी अपर लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल का एड्रेस दे देंगे ये सेल कहाँ है देखिए ए और ये हुआ कॉलम का एड्रेस और ये हुआ रो का एड्रेस ये हो गया ए वन या तो आप ए वन यहाँ टाइप कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो एक सिंपल है तो एक क्लिक भी कर दीजिएगा तो चलेगा ब्रैकेट बंद करिए और एंटर का बटन दबाइए देखिए दोस्तों ये कैपिटल लेटर में आ गया अब आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक कि पूरा का पूरा आ जाए तो बिल्कुल आसान है आपको पता होना चाहिए इतना माउस को जब आप यहाँ लाएंगे इसको कहते हैं फील हैंडल जब आप यहाँ लाएंगे तो ये प्लस के साइन में चेंज होगा किसी भी कोना से नहीं होगा ये राइट हैंड के बॉटम से ही होगा यहीं से जहाँ से आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे जहाँ तक डेटा आपका वहाँ तक देखिए दोस्तों ये कैपिटल लेटर में हो गया है दोस्तों ये कैपिटल लेटर में हो गया है अब आप सोचेंगे हमें कैपिटल तो है और हमको स्मॉल चाहिए तो बिल्कुल इसके लिए भी देख लीजिए क्या करना है लिखना है आपको वैसे इक्वल स्मॉल के लिए आपको लिखना होगा lower L O W E R lower bracket start कीजिएगा चूँकि इसको इसका एड्रेस आप लेंगे तो ऑलरेडी लोअर में है तो हम लोग कैपिटल वाला कर लेंगे तो इसका ले लेते हैं यहाँ पे वैसे आपका जो डेटा रहेगा उसका एड्रेस आप लीजिएगा यहाँ क्लिक कर दीजिए ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर दबाते हैं देखिए ये स्मॉल लेटर में फिर से कन्वर्ट हो गया दोस्तों एक सिर्फ उदाहरण है मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास जो डेटा होगा उसका एड्रेस लीजिएगा फिर आपको याद आया नहीं हमें तो टाइटल किस में चाहिए तो यहाँ लिखेंगे proper equal to P R O P E R proper और किसका बदले इसमें तो कोई भी ले सकते हैं आप चलेगा मान लीजिए यही ले लिए नहीं ये मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे दो वर्ड होना चाहिए इसीलिए स्टार्टिंग वाला लीजिए क्योंकि ये हुआ इसका मेन डेटा पेरेंट डेटा हुआ ये और एंटर दबाएंगे तो देखिए एन कैपिटल है बाद के स्मॉल है अब इसको हम ऐसे ड्रैग कर देते हैं देखिए दोस्तों प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है जबकि इसमें तो एक ही एक ही वर्ड है ही तो मैं किसी में कुमार जोड़ देता हूँ और जैसे मैं संजय में ही कुमार जोड़ देता हूँ स्पेस कुमार मैंने ऐड किया यहाँ पे और देखिए दोस्तों वहाँ पे संजय और कुमार संजय का एस कैपिटल कुमार का के कैपिटल यदि आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें और कुछ जोड़ दें कई तो बार आपके डेटा में क्या होता है कि ज़्यादा रहता है नेम में first name second name last name भी रहता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप बिल्कुल घबराए नहीं सारा काम यहीं से हो जाएगा आप एक में ऐड करेंगे साढ़े में आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखते हैं Sanjay Kumar Malhotra M A L H O T R A Malhotra अब देखिए यहाँ पे इंटर दबाएंगे वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि ये इसी पे डिपेंडेंट बना हुआ है इसी फार्मूला पे ये डिपेंड होकर बना है इसीलिए संजय कुमार मल्होत्रा हो गया और इधर देखिए ये पूरा का पूरा कैपिटल होगा इधर ये देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा कैपिटल होगा है ना ये पूरा का पूरा कैपिटल है और स्मॉल वाले में देख लीजिए ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल लेटर के लिए अपर होता है ध्यान रखेंगे इसमें मैंने यूज़ किया था अपर मैं यहाँ लिख देता हूँ U P P E R upper use किया है इक्वल के साथ इसमें मैंने यूज़ किया लोअर और इसमें मैंने यूज़ किया प्रोपर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, लगा होगा ये वीडियो आप ज़रूर सीखे होंगे और आपका प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व हुआ होगा दोस्तों अगर इससे संबंधित किसी भी टॉपिक के बारे में और जानना हो तो आप कमेंट करें हमें बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो एक्सेल से संबंधित या और भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें शेयर करें मैं कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन आपको दूँ थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद